egungo krisi ekosozial testu inguruan, atxeteren aurkako gure arrazoiak sekulako gaurkotasuna eta zilegitasuna daukate. Natura eta landa lurrak inoiz baino beharrezkoak ditugun bizitza osasutsu eta likadura buru jabea lortzeko, baliabide publikoak zaurgarrien, zaurgarrienen oinarrizko beharrak eta gastu sozialak burutzeko. Y-aren aurrekontua, lau mila berreun milioi eurokin azizena, amar mila milioi eurora iritsiko litzake jarraituz gero. Lanak hasi eta amazazpi urtera, iaren euneko berrogeita amaboz dago egina, inbertsioari begiratuz. Nafar korridorea euneko amar bat inguru, eta ipar Euskal Herrian ezer ere ez. Egoaldeko arduradunei zentsugabekeria hau behingoz utzi eta lanak eten ditzatela exigitzen diegu. Herritarrek bestelako burua ustea dituzte, prekaritatea eta lan baldintza kaskarrekin bukatzea, babez sozialeko sistemak eta erretretak sendotzea, zaintza erdigunean jartzea, natura babestu eta eremu kaltetuak berreskuratzea. Bioaniztasunaren galera eta krisis klimatikoaren aurrean geroz eta pertsona gehiago guztiz bestelako norabide bat hartzearen urgentziaz jabetuz doa kapitalismoarekin bukatu eta pertsona guztien oinarrizko beharrak albidetuko dituen desazkunde justu eta elkartasunezkoa antolatu. Natur ingurunearen osasuna eta pertsona guztien zaintza erdigunean jarri, gertutasunean eta nahikotasunean oinarritutako jendarte eta ekonomia ekopeminista eredu berri bat eraiki. Guztion elikadura buru jabertza helburu, agroekologia oinarri, landa eremoak eta komunitateak egiazki egiazki babestuz batu lurraren alde. Atzetarik ez.